महाराज जी मेरा एक प्रश्न पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि अगर हम जैसे मैं व्यापारी हूँ कई बार पूजा हम करने से छूट जाते हैं तो क्या हमें उस चीज का पाप लगता है और दूसरा राष्ट्र हित में पूछ रहा हूँ कि वर्तमान वातावरण को लेते हुए हिंदुओं को क्या करना चाहिए फिर वे मार्गदर्शन नियम जहाँ तक हो उतना ले जिसका निर्वाह सुगमतापूर्वक हो सके कदाचित परिस्थितिवश पाठ पूजन ना हो सके तो उसकी पूर्ति कालांतर में करें लेकिन अपने अधिकार की सीमा में यदि शालग्राम हैं नर्मदेश्वर हैं भगवान की मूर्तियां हैं तो उनका तो समय पर पूजन होना ही चाहिए केवल जब तक पाठ तक सीमित हैं उसमें तो कालांतर में पूर्ण कर सकते हैं परंतु घर में भगवान हैं स्वयं न कर सकें तो अधिकृत व्यक्ति के द्वारा पूजन आदि का क्रम होना चाहिए के पल केवल जप ध्यान तक आपकी साधना सीमित है उसकी पूर्ति फिर अन्य समय में कर सकते हैं और कोई प्रश्न